Buenos días, buenos días, bienvenido a mi canal, el canal de José Lotería, el canal de todos. Hoy 29 de 2019 transmitiendo en vivo a través de YouTube como José Lotería y a través de Facebook como los mejores premios de José Lotería. días, buenos días, buenos días para todos. Buenos días para todos. Buenos días, buenos días. buenos días para todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, mi gente. Buenos días, conéctense. Conéctense, conéctense, conéctense. Conéctense. Felicidades a los que rompieron ayer, mi gente. Felicidades a los que rompieron en el día de ayer con Super Palé, con Super Palé. Ayer dimos duro. Ayer dimos duro. Recuerden, señores, que les dijimos que esa bombita la detonaran en la banca que le quedara más cerca y que pagaran de una vez, que fueran serios y que también pagaran a buen costo, que le lanzara esa bomba y que se mandara corriendo para cuando explote, oiga, usted ya recoge lo que hay. Y así lo hicimos. Gracias a Dios y al apoyo de cada uno de ustedes. Hoy venimos duros, señores, venimos duros para seguir rompiendo, pero necesitamos que nuestra gente se conecten, se conecten, se conecten, se conecten, que se conecten, que se conecten, conéctense. Conéctese, mi gente, conéctese. Vamos a romper hoy, vamos a romper, vamos a romper. Vamos a romper con Dios mediante. Vamos a romper con Dios adelante. Hola, hola, hola. Trinidad, bendiciones, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Denle manito arriba para que el, video siga corriendo. Denle manito arriba, denle manito arriba. Denle manito arriba. Denle manito arriba, mi gente. Buenos días, Ana. Buenos días, buenos días. El número de hoy. Se lo damos un ratico. Bendiciones, estamos bien. Buenos días, Meli. Buenos días, denle manito arriba. Manito arriba para que este video corra. desde Costa Rica, bendiciones. Se lo vamos a soltar ahora mismo. Eso va. Denle manito arriba, mi gente, para que más personas se conecten. Dice Ana, soy fiel a ti. Gracias. Y nosotros también a ustedes. Y nosotros también a ustedes. Buenos días, Catalina. Bendiciones. Dele me gusta, por favor, dele me gusta ahí, ahí, manito arriba, para que el video pueda llegar a las notificaciones, para que YouTube eh, lo promueva. Trinidad, desde New York, bendiciones para mi gente de New York. ¿Cómo está la temperatura allá? ¿Cómo está el clima? Díganme cómo está el clima allá. Señor, hoy yo traigo tres parejas bombas. Compartan en los grupos, por favor. Ayúdenme ahí. Necesito que el video corra, mi gente. Esto, eh, esto número. Denle manito arriba, den manito arriba y compartan en los grupos, compartan en sus grupos, compartan en sus grupos, por favor. Señores, ayer hicimos boom, explotamos. ¿Qué, le dijimos ayer? Está rico, ni frío, ni muy caliente. Excelente. Entonces está en temperatura agradable. gente, ¿qué le dijimos ayer? ¿Qué le dejemos necesito que más personas se conecten. Please. Hello, hello everybody. Come on here. Come on here. Right now, right now. Online, online, online. Online. Denle manito arriba al video. Denle manito arriba, por favor. Suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban, suban. Señor, yo le tengo miedo al frío, distinguida. Me gusta bueno, no me gusta ni el frío ni el calor, me gusta estar en un ambiente ah, agradable. Cuando hay frío, buenos días María, igual, cuando, cuando hay demasiado frío, tiemblo mucho y cuando hay calor me sofoco. Entonces me gusta ahí, en qué nivel, en qué temperatura. Bueno, será un 20, por ahí un 25, no sé. Pero yo no soy amante del frío. Dice Roberto Concesión, eres muy preciso y no eres altanero. Gracias. Ana, quiero un palet, tengo a mi padre en cama. Ay, mamá. Está en búsqueda de los palés. Dele manito arriba, yo quiero que le den manito arriba también. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero que ustedes compartan los grupos. Quiero que den manito arriba. Quiero que dejen su comentario. Quiero que se suscriban. Yo también quiero, yo quiero, yo quiero. Todos queremos, yo también quiero. Buenos días, maestro, dice Antonia Marte. Señores, nos sentimos muy, muy contentos cuando ustedes dejan sus comentarios en agradecimiento a lo que nosotros hacemos aquí en nuestro proyecto. Porque yo verifico a veces una parte en la Biblia cuando Jesús sanó a 10 leprosos y le dijo que fueran, a montar al sacerdote y por el camino fueron sanados y de esos 10 solamente un solo se devolvió a darle la gracia al maestro. Solamente uno se devolvió a dar las gracias al maestro. Y a veces, bueno, esto pasa en vida real, que son pocas las personas que dicen gracias y ustedes no saben que cuando ustedes no dan la gracia y dan sus palabras eh, positivas, nosotros nos sentimos contentos porque sentimos que la semilla que nosotros sembramos no lo estamos sembrando en tierra fértil, es decir, que lo estamos sembrando en tierra que cosecha. Porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos de corazón y lo que se hace de corazón se hace con amor y lo que se hace con amor se hace bueno. Y ustedes lo saben porque ustedes son muy testigos donde quiera que nosotros vayamos, ustedes son nuestros testigos. Donde quiera que nosotros nos presentemos, ustedes son nuestros testigos, porque lo que nosotros decimos acá, lo hacemos en frente de ustedes. Mira, ahora lo estamos haciendo en vivo y lo mantenemos. Lo mantenemos. Felicidades a los que explotaron, a los que se llevaron del consejo, prepararon una bomba bien caliente. No sé qué es lo que le echan porque yo no, no, trabajo con eso. Y se lo tiraron ahí a la banquita que paga bueno, que cantaron súper. Le dimos el 31 como eh, para que quisiera jugar un solo y que lo combinaran en súper y en palé con los tres números que le dimos, que fue el 72, 73, 74. Como ustedes pudieron ver, en primer, en primer orden, en la New York día nos quemaron el palet, un 71-13. ¿Me comprende? Porque me imagino que ustedes lo voltearon porque lo mandé a que lo jugaran por la máquina, que lo combinara por la máquina para que no se equivocaran. No, eh, no obstante, el mismo 72 que nos quemaron nos lo entregaron en la Nacional tarde, en la Más. Y finalizamos dándonos el 31 en la nacional noche, es decir, tomamos el súper. De los tres números que le dimos exclusivamente para la ley de la nacional, ustedes vieron que el par de 7 lo quemaron, lo mandaron para tercera, pero como quiera nosotros celebramos con el 31. Esos números que nosotros le dimos, esos números van a salir. Esos números para eh, van a salir, José, me que, estoy escribiendo acá en los grupos, estoy compartiendo, ya que ustedes no me están ayudando, los números fuertes para hoy. Yo tengo tres parejas, señores, que votan fuego. Tengo tres parejas para el día de hoy que votan fuego y yo se lo voy a entregar a ustedes, pero necesito que lleguemos a más personas en línea. Oiga lo que vamos a hacer. Yo necesito hoy Ayer trabajamos con 30 personas en línea. Hoy, para nosotros entregar esta, esta bomba para que lo detonen, necesito 70 personas. Si es posible, si está dentro de sus posibilidades. Necesito 70 personas que me estén mirando en vivo, porque cuando llego a más personas, mi video corre. Entonces, yo me, me beneficio cuando mi video corre ¿Entiendes? Y ustedes también se benefician porque llegamos a más lugares. Llegamos a más lugares y más personas vienen y, se añaden. Y yo necesito añadir más personas a mi canal. Y para esto yo cuento con el apoyo de ustedes. Tenemos 30 personas en línea. Denle, óigame, denle me gusta, denle, corra, de contente, denle me gusta para que el video eh, siga corriendo. Denle like, por favor. Tengo tres bombas. Los números que le dimos, señor, para la Leisa y la Nacional han sido quemados por más de dos ocasiones. Antiel tiraron 79 en tercera en la Leisa y lo quemaron, lo voltearon. Y ahí mismo uno quemaron el par de 7 porque tiraron 76 volteados, tiraron 67. Y ayer nos mandaron para tercera con el par de 7. Estos números, señores, eran privados y yo tomé el atrevimiento con permiso de mi equipo, porque yo lo que hago es con consulta de mis colaboradores, no tomo decisiones solas eh, y nosotros lo mandamos. 33 personas, manito arriba, yo quiero manito arriba, deme manito arriba, yo lo quiero, yo quiero manito arriba, si está dentro de su disponibilidad. Entonces, mi gente, le voy a pedir que a la persona que venden nuestro número, que no lo vendan tan caro para que no lo quemen. Cuando lo vayan a, vender, lo barato. Pues yo sé que sí, somos sinceros y honestos. Yo sé quiénes lo venden y quiénes no. Entonces, a los que lo venden, lo barato, porque es que cuando es para una sola lotería, dos loterías, esos números rebotan de dinero. ¿Entiendes? Rebotan de dinero y lo queman. Eh, le dijimos, le dijimos en el día anterior le hicimos un video. En Costa Rica cayeron ayer el 11 y el 48. Buena parejita el 11. Buena parejita el 11. ¿eh? Y el 48 sigue explotando. Se lo mencionamos el día este. Y ahí mismo cayó. <laughs> Eh, mi gente, le dijimos que teníamos una sorpresita para los banqueros. Y lo logramos. Le dimos una sorpresita y le dijimos que esa sorpresita se lo teníamos con un número que ya hubiese salido. Y así fue. Le dimos su sorpresita con un número que sí había salido. Y mire cómo son las cosas de la vida. Dice Diego, bueno José, bingo de mi parte. Perfecto, yo me siento bien cuando ustedes cantan bingo. Hay personas que nada más lloran cuando dura todo el tiempo rompiendo y se quedan calladitos ahí, gozando por dentro, gozando yo solo, y no vienen aquí al canal a dar su testimonio. Usted tiene que dar su testimonio, porque cuando usted da su testimonio, otras personas que son necesitadas ven, ven y confirman. Y yo siempre le he dicho algo cuando iniciamos esto, que por su fruto los conoceréis. Por los frutos que da una persona en su vida real, Dice Catalina que no, se sacó, no se apuren, si no se sacó hoy, se saca, eh, si no se sacó ayer, se saca hoy, si no se sacó hoy, se saca mañana, y si no se saca mañana, se saca pasado, pero algún día se saca si lo juega. Porque ayer tuvimos, ¿cuántas oportunidades tuvimos ayer? Hicimos vinguito con el 13, tempranito. No resuelve nada, pero está tapa una jugada. Concho, dice Alba que no tenía internet, por eso no se sacó. Cójale wifi. Hola, buenos días, soy nueva, me acabo de suscribir al canal. Bienvenido, Jesse, bienvenido al canal de José Lotería, al canal de todos ustedes, donde se gana y donde le decimos las, cosas a las personas como son. Señores, cuando usted no tenga internet, eh, tomen wifi, róbese wifi, róbeselo, el wifi del vecino. Conéctense ahí, conéctense y busquen, porque nosotros estamos eh, cumpliendo con nuestra promesa. Le prometimos en el tiempo que estuvimos ausentes, par de meses, que a veces subíamos y trabajamos nada más eh, por nuestro teléfono, le dijimos que ya íbamos a realizar los videos. Por ende, yo lo jugué en Loteca y no York a 7 y volví, se me fue en la Nacional Noche entendí que me dijo que estaba la bendición ahí. Bien, entonces eh, busquen otro video porque nosotros estamos grabando, estamos haciéndole video diario. Le estamos haciendo video diario, mi gente. Estamos trabajando diario por aquí. Eh, eh, vamos a llegar a 70 personas. Eh, mire, si ustedes le dan manito arriba, hay 36, tenemos 21 manitos eh, manito arriba. Si ustedes le dan manito arriba, yo le aseguro que llegamos más de 70, pero como di mi palabra, son 70. Denle manito arriba, por favor. Y los que tengan su disponibilidad, compartirlo. Tocayo, un consejo de mi parte, ¿sabe cómo puede subir su canal? Dígame, le diré, dígame, dígame cómo lo subo, dígame. Ah, ok, ok. Usted juega, sí, perfecto. Usted puede jugar otro número en la lotería de su preferencia. Bien, hicimos binguito con el 13. Hicimos eh, bingote, bingo grande, eh, bingote, bingo grande con el 27, que no nos lo voltearon. Hicimos binguito, bingo media, eh, mediano con el 37 en en Loteca hicimos bingo ahí con 37, medio bingo en segunda, ¿no verdad? Y terminamos de coronar en la Nacional Noche. Y los que siguieron los tres números que le dimos, también hicieron binguito en tercera con el par de 7. El par de 7 es un número bacano, heavy, heavy, heavy. Yo se lo voy a dar hoy. En las parejas que yo tengo, en las tres parejas que yo tengo, se lo voy a dar hoy. Por favor, compartan, compartan, compartan. Le agradezco le agradecemos a los administradores de los premios que repiten en la Lotería Nacional que nos agregaron como administrador de, su grupo, un grupo grande de casi 200 mil personas. Le agradecemos. También le agradecemos a Lebrón Cálculos, Lebron, Lebron y Cálculos, que también nos agregó en tiempo muy atrás eh, como administrador en su grupo. Le agradecemos también de numerología, de María, déjeme lo exacto, déjeme lo exacto, ok, de numerología y más María Amada, que nos ha agregado o nos agregó ya hace un tiempo, un tiempo pasado, como eh, moderador de, su grupo. se lo agradecemos y a la vez le invitamos a ustedes que se unan a su grupo porque hay buenos ok, José Abreu. Bueno, José Abreu, eso nosotros lo hemos hecho acá. Nosotros le hemos estado eh, le hemos eh, dando números de nuestros VIP que han sido quemados, pero también han sido coronados. Eh, hemos coronado números que han ido directamente a cobrarlo, como fue el caso del 17 que le dimos le dijimos para dos loterías, que era para la Leisa y la Nacional Noche. Ni siquiera le agregamos Nacional Día para que se fueran ahí concentrados y coronamos con eso. Ustedes son mis testigos de eso. 41 personas, son 70 que necesitamos. Denle manito arriba. Entonces, sí, le invito a que se unan a esos grupos. unanse a estos grupo, que hay personas buenas, hay personas bacanas, hay personas sinceras y honestas. Y hay un sistema donde hay personas honestas y sinceras. Ahí que usted y yo debemos estar. Los, seguidores están llegando. Lo que pasa es, mi gente, que YouTube, si usted no publica video, lo estanca. Nosotros estábamos bien posicionados porque nosotros acá, cuando iniciamos, eh, eso fue boom, explosión, porque nosotros dábamos premio diario hasta las siete loterías y subíamos video diario. Entonces nos mató que dejamos de subir video por cuestiones a nuestra voluntad, que inclusive a veces subíamos un video informal, lo tirábamos ahí como podíamos. Pero estamos aquí, estamos retomando esto y estamos subiendo videos con frecuencia. Por eso le invitamos que cuando usted ingrese, siempre deje su, en que sea un hola, déjeme en los comentarios y dele manito arriba para que podamos posicionarnos de nuevo. Y olvídense, mi gente, olvídense. Los números que yo les doy a ustedes aquí son números buenos, son números rompebancas. Que ustedes ven que cuando nos lo queman, al otro día salen. No, no, o sea, no se quedan engavetados. No son como ciertos funcionarios que usted le lleva un currículo y esos currículos lo tiran por ahí en una gaveta. No, nuestros números salen porque nosotros le damos lo mejor a ustedes. ¿Entienden? Le damos lo mejor. Y lo que pasa también cuando le damos los números del VIP, no es un secreto para ustedes, hay quienes lo tiran para adelante. Yo no tiro números número para adelante, yo puedo ver a algún colega que sea bueno y yo me puedo arrimar a su canal, pero no con intención de tomar su número para venderlo. Inclusive, si usted tiene un número bueno y otro lo tiene, usted se alegra, pues concho, fulano es bueno, es sincero, honesto y está dando esto, y yo lo tengo también. ¿Me entiende? Y también a veces sucede el caso que cuando Eh, también pasa el caso, se me fue, se me fue la idea, se me fue porque me detuve a leer un mensaje. Ese, ese es el caso, porque yo considero que los artistas tienen más artistas que lo miran y se identifican, porque yo, a sinceridad, con personas que sean honestas y que trabajen bien, yo me gusta compartir con ellos, porque usted se llena de energía positiva. Dicen el refrán viejo, un, refrán en, lenguaje popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es una realidad. Eh, las cosas positivas deben juntarse con las cosas positivas y la negativa que vuele a otro lugar con lo, eh, con lo negativo. ¿Me comprenden? Y nosotros lo que le damos aquí, se lo damos de corazón, le damos lo mejor, aunque sea gratis, Aunque sea gratis, nosotros se lo damos de corazón y nosotros gozamos y nos sentimos contentos cuando ustedes ganan, cuando ustedes puedan resolver eh, cualquier, cualquier cosa que tengan. Nosotros gozamos con, con esa parte, nos sentimos alegres. Todavía yo no soy ganador, eh, no voy a cobrar la vaca y ustedes cobran. Óigame, me siento contento porque aquí no, no hay egoísmo. Aquí no, es un corazoncito un corazoncito agradable que caben dentro de las personas que cumplen las cualidades para llenarlo, para estar ahí. Lo que no, yo lo saco. Lo que no cumplen las cualidades, yo lo saco de aquí porque yo no puedo estar cargando con cosas, con carga pesada, con rencor, con dolor. Denle manito arriba, tenemos 50, nos faltan 20 y a romper. Denle manito arriba. Entonces, esa es la realidad. Yo soy de quien me quiera. Y si usted es honesto, es sincero, es transparente, no está lleno de cotorra, de psicología inversa, usted y yo podemos trabajar y si usted da número y usted quiere hablar conmigo, conversar, nosotros conversamos y hablamos. ¿Me comprende? Pero a sinceridad, sin tigueraje, sin palomería, como dicen la juventud, yo soy joven, <laughs> yo soy joven, como decimos la juventud o no la juventud en general, sin palomería, eh, mi gente, porque con amor todo es posible. Muchas personas rompieron, rompieron, rompieron el día de ayer y escribieron, dejaron sus comentarios, dando las gracias. Y nosotros nos sentimos contentos. Nos sentimos contentos porque nosotros se lo damos para que ustedes ganen, no para que ustedes pierdan. Pero yo siempre le digo que jueguen lo que puedan jugar, los que no, que no jueguen. Porque prioridad es usted llevar el pan a su casa, prioridad es la leche de sus hijos, prioridad es por la salida de 04, me dice un hermano ahí y se me fue la pantalla. Cuando vuelva de nuevo lo verifico. El 04 y el PALE 4 son, números parecidos. Ok, me dice por la salida de 04 es igual a 16 para 407. Perfecto. Ah, eh, el 16 lo tiran los otros días cuando teníamos el 15. El día 27 tiraron el 16, que fue ese día que nosotros le dimos el 15, que nos lo quemaron, dimos el 18, nos lo quemaron, tiraron 19, correcto. Y ayer tiraron el, 08, que nosotros se lo dimos el día 27, fue el día 27 que le dimos el 08, 09. Ayer lo tiraron en mayor. ¿Lo dimos o no lo dimos aquí? Déjame a ver, déjame ¿lo dimos o no lo dimos? Que ese día yo me quillé, <laughs> me quillé, sí, me quillé con la lotería, porque, concho, ¿cómo es posible que nosotros tengamos 15, nos tiran 16? Ok, nítido, vamos ahí. Que tengamos 18 como candela, bueno, como el número favorito, y nos tiran 19. ¿Cómo es posible? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Entonces, concho, esto me está deteniendo mucho. Déjeme salirme de estas páginas de los grupos de Facebook. Me salí. Búsquenme, señores, eh, sigan en nuestra página, los mejores premios de José Lotería. Lo mismo que hacemos por allá, lo hacemos por aquí. Pero allá puede haber a veces más facilidad porque a veces no estamos en, condición de grabar. Y cualquier cosita y algún diálogo también que ustedes eh, tengan, lo pueden hacer por esa vía. 08 igual a 69, me dice José Abreu. ¿Le gusta el 69? Ese numerito lo estaba dando a alguien, o alguien me lo mencionó así ah, en, en, en, persona, alguien me detuvo, me cantó bingo con el, con el 27, me dijo que no le jugó muchas cosas, que no lo apretó. Y no recuerdo si me dijo si coronó también con 31. Me habló del 69 y no recuerdo de otro número más. Está fuerte el, el 69. Yo no lo tengo para darlo pero ayer salió en tercera, déjame ver, salió. No salió en tercera, sí, salió en tercera 96. Salió en tercera ayer. Yo no lo tengo en mi agenda en el día de hoy. Yo tengo unos numeritos que yo los quiero soltar. Salud. Mire, eh, el que pueda, señores, el que pueda, tírenle algo a los tres números que le dimos para Nacional Hoy, vamos a ver si, porque que, concho, nos lo han quemado tantas veces ya. Nos lo han quemado tal, tantas veces. Concho, concho. <laughs> Es un asesino. Hay gente que abusan y puede salir el 31 de nuevo. Eh, eh, eso es lo que pasa, que a veces aparecen gente que abusan de que, le metan 5 mil pesos un número. Pues, sin saber si, esa persona tiene capacidad. ¿eh? Venga uno, empeñe, empeñe la televisión para de que para a buscar números seguros. Sí, señor, me informa una compañera de algunas personas que le tiran que le pongan tanto, un número, 5 mil pesos, que son seguros y no salen. <laughs> Señores, es un crimen, un abuso. Óigame, es un abuso. Usted agarrar a una persona y mandarlo a jugar 5 mil pesos un número y que no salga. Yo, yo le digo, jueguen el que pueda, el que tenga capacidad para jugar y cada quien juega de acuerdo a su capacidad. Usted no puede agarrar y mandar a un pobre infeliz que gane 5 mil pesos mensual, que ese o no tiene nada, a que busque 10 mil pesos prestado y se lo ponga un número. ¿Eh? No. Todavía los que metieran por aporte, nosotros le damos su opción. Usted puede lo de tanto, de ahí para allá usted que sabe, porque no podemos forzar a la persona. 52 gente en vivo, necesitamos 18 más. Denle manito arriba, compañeros. <laughs> Mi equipo, denle manito arriba, que yo tengo tres parejitas hoy. Señores, y nosotros coronamos con 31, ¿verdad que sí? El 31 sigue bonito. El 31 sigue bonito. Y que eso bárbaro, cuando dicen a tirar los mismos números, no sueltan no sueltan. A ver. Estoy casi listo para darlo. Necesitamos completar. Así es, José Lorenzo. Positivo. Siempre positivo. Señores, mire, las cosas en la vida se logran paso a paso. Los sueños se construyen. Hola, Alfredo. No, nuestro número lo puede jugar en otras loterías, en diferentes loterías. Exactamente. Seguro es la muerte. Mire, ahora que usted dice eso, yo tengo un pensamiento relativo a esto, distinguida señora, señora, señora Alba de la Cruz. La vida está llena de habilidades. Usted tiene dos. O está, o está vivo o está muerto. Mire, hasta la vida está lleno de probabilidades. Yo siempre le digo a, una persona cercana, nada es seguro en, la, en, esta tierra, ni, ni siquiera la vida, que es lo más importante, es seguro. Bendiciones para Alfredo de, de, Nagua. Eh, ni siquiera la vida, mi gente, es seguro. ¿Me comprende? Entonces, yo a veces le digo que con los números que no son seguros, en el sentido es es para que ustedes no vayan y en su casa en 300 mil pesos y vayan y se lo jueguen ese número. Eh, eh, eso. Sí, están dando la vuelta y el 31 puede coronarse así mismito como vino ayer. Puede coronarse de nuevo, puede coronarse. Desde Vallaguana, María Ramírez, bendiciones. Desde la tierra de bendición. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, yo soy muy sensible en el corazón. y No me gustaría que usted vaya, yo le doy un número seguro. Porque ustedes saben que sí, nuestros números son seguros. Seguro en el sentido de que salen. Pero a mí no me gustaría. Mire, por ejemplo, yo le di este número que son seguros ustedes para la ley de la nacional y que, han hecho. Y lo han quemado. Entonces, imagínense ustedes que yo le hubiese dicho, eh, empeña tu casa. Métele 20 mil, 50 mil pesos a cada uno. Y que ustedes lo pierdan o, se saca en tercera que en tercera y nada, es casi lo mismo. Casi lo mismo porque que no estamos resolviendo nada con eso. Entonces, en eso que yo le digo a ustedes que son probabilidades, pero nuestro número son probabilidades, salen, son probabilidades porque usted tiene dos opciones, o salen o no salen, por eso son probabilidades. La vida es una probabilidad, o vives o no vives. Estamos aquí ahora transmitiendo, pero ahorita podemos estar allí, ustedes bebiendo café, chocolate, jugo. Y el que hay, hay gente que le gusta ir a los velorios a comer, quizás comiendo lo que le gusta. hay gente que le encanta que se muera la gente para ir a disfrutar, comer mucha carne, mucha carne, muchos filetes. 61 personas, nos faltan 9 para llegar. Entonces, eso pasa. La vida, la vida que es lo más importante. La vida no tiene precio. La vida, señores, no tiene precio. Por eso yo les digo que no se desesperen cualquier situación que usted tenga en su vida, en su vida personal, que yo no sé cuál es, pero Dios sabe, no se desespere, no tome decisiones ligeras, porque óigame, Dios fue que lo creó a usted y me creó a mí. Oye, y la Biblia dice que si a los pájaros del campo Dios le da comida, que no trabaja, no visten ropa, Dios le da comida y los sustenta, cuánto más importante somos nosotros que somos creación de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y aunque el enemigo anda por ahí haciendo y deshaciendo, él no le, no, le hace nada a usted si Dios no le da la autorización. Porque si el diablo pudiera hacer lo que le diera la gana, hace tiempo que se hubiese llevado a este mundo, ya lo hubiese partido, no se sabe en cuántos pedazos. Pero no es así. Dios tiene control de su vida. Nunca tome decisiones a la ligera, ni nunca cometa errores del cual se pueda arrepentir usted y su familia. Haga la cosa como puede hacerla y a su tiempo. Porque Dios no olvida. Y ore siempre, confíe en Dios. No busque, no busque mediadores para llegar a Dios. Hágalo directamente. En el caso mío, ayer alguien me hablaba de un ser, <laughs> me hablaba de un ser, no me gusta mezclar las cuestiones. Y yo le decía, no, no, hábleme directamente de Jesús, porque yo, mi relación eh, directamente con Jesús, porque eso es lo que yo aprendí y eso es lo que yo he vivido y eso es lo que yo, yo veo en mi vida personal y en mi vida espiritual. Mi conexión directamente es con Dios. ¿Entiendes? Mis relaciones, yo tengo relaciones personales con, con Dios, porque Dios es el dueño de mi vida y yo le creo a Dios. ¿Me comprende Y nadie me puede contradecir mi fe, ni puede contradecir mi creencia hacia Dios porque yo soy una persona egresada de la fila del camino del Evangelio y en cualquier momento yo vuelvo, Dios mediante. Pero que yo me haya alejado un poquito, en un sentido, no significa que, que no sea creyente de Dios. Yo creo, yo creo en Dios. ¿Me entiendes? No me gusta jugar ni hacer eh, juzgar ni hacer comparaciones, pero yo doy buenos frutos. Yo de buenos frutos, y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No somos perfectos porque nosotros estamos formados ya de acuerdo al pecado que cometió Adán y Eva. No eso a nosotros, llevamos el pecado en nuestro ADN. Yo jugué, Ana dice que jugué el 1369. ¿Y por qué Ana? Yo ayer le di fue el 31 y alguien me preguntó que si era para voltearlo el 31 y yo le dije que era un peligro. Era un peligro jugar un solo número y no voltearlo Es un peligro porque yo lo he tenido por experiencia. Por eso yo, más cuando son pocos números, yo le digo cómo deben de voltearlo, mi gente, que tapen su jugada porque como está la lotería, es peligroso jugar un número, no taparse. Entonces, esa es la realidad, mi gente. Eh, yo creo en Dios, soy creyente fiel de Dios y todo lo que soy se lo debo a Dios. ¿Lo comprende? Y todas las cosas es por Dios. Dice Ana que le gusta 71. Señores, tenemos 63 personas, 44 manitas arriba. Denmele manito arriba de por Dios hace video, por favor. Denle manito. Ustedes no lo encuentran ahí. Donde dice me gusta ahí, ahí al, al ladito. Dice una parte ahí, me gusta. Dele ahí. Ahí uno que tiene el dedito para abajo, que no me gusta. Si no le gusta, dele no me gusta. no, me importa, dele no me gusta, si no le gusta. Pero démele manito donde está el dedito ahí, ahí. Que YouTube sabe mucho, nos pone el signo del dedo para que nosotros sepamos así. Démele me gusta así para arriba. Eh, sí, Ana, ese 31 tiene posibilidad de repetir. Necesito llegar a las 70 personas para darle lo que yo tengo hoy, lo que preparé para ustedes y para mí. Vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando. Hoy estamos a 29, ¿no verdad? no entra ahí, muchacho. Te van, no, no te vayas. Estamos faltando faltan 6 personas. Si te va, vamos a ver. Buenos días, Ángela. Bien, denle manito arriba, señores. ya están aquí, ya, ya están aquí los numeritos. Están aquí, están aquí. 65, nos faltan 5. Con 5 más lo hacemos. Señores, eh, le decían sí que todo en la vida tiene solución y las cosas paso a paso se construyen. Hoy te pueden decir que no, pero mañana te pueden decir que sí. Siempre lucha, lucha, lucha, lucha por su sueño. Lucha, nunca andes con desesperación, porque si anda con desesperación, puede chocar, pero tampoco no, no andes muy lento, porque si andas muy lento te puedes quedar atrás y también te pueden dar por atrás. Lleva el ritmo, término medio, lleve la vida equilibrado. Equilibrado, lleve su vida ahí, 68. E, Vengan dos más, dos más, y lo hacemos. Dos más, corran, corran. Conéctense. Deme, de 67 ahora, carajo. Bien. Vamos allá. Atención aquí. Atención, atención aquí. Listen to me. atención. Mire, esta es la bomba que nosotros tenemos para el día de hoy. Mire. Esto está como candela, mi gente. Esto que está aquí. Está bien nítido. Éramos 70. Ok, lo subí más. Uh, eran 70, ya vamos por 75. Usted ve, así sí, yo me siento contento cuando ustedes me complacen. Esas 75 personas sigan dando manitos arriba. Señores, miren. Este, este, este, este. Está como candela. Ah, de ahí. Y la otra, al lado del repuesto Ah, está bomba, bomba. Señor, estas tres que están aquí son como candela. Mire, este, este que está aquí, se puede convertir en par de seis. Se puede porque está caliente. Y en nuestra agenda que tenemos, Mire, señores, eh, en nuestra agenda este se puede convertir en par de 6, porque si usted lo multiplica, da 66. Este que está aquí se puede convertir en par de 4. Este se puede quedar igualito como está. Esas son las tres parejas que nosotros tenemos hoy. Óigame, bomba, bomba, bomba. ¿Ustedes quieren combinarlas? Lo van a combinar con el 31 de nuevo y con el 19. No puedo ver el último. Vamos a ponérselo de nuevo. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí sí se ve. Ay, qué lindo. ¿Cómo se ve? Dígame cómo se ve. ¿Cómo se ve ahí? Y si se ve medio borroso, lo escribimos. Dice José Abreu que el paleto está así, está como candela. Tengo miedo que el 2. Tengo miedo que él, el 22 me lo convierta en palé 4. Tengo miedo. Porque el 22 es inverso al par 4. Si usted juega, por ejemplo, el 22 y quiere voltearlo, lo voltea para de 4. Si usted juega 11, y quiere voltearlo, lo voltea al 22, le tira sus 5 pesos al 22. Eso le estoy dando esos datos para que lo sepan. Si juegan par de 3 y quieren voltearlo, tírale 5 pesos al, al par de 6. Bien, estamos claros ahí. Entonces conviene esta parejita con el 19 y con el 31. Ok, vámonos allá Positivo. Ay, de que no lo vieron. Vamos allá para que no lo vio. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. El paletre me gusta la gana más, que me están preguntando para cuál. De esto me gusta el paletre, ahí, ahí lo ven. Póngase los lentes, póngase su lente, mi gente. Póngase su lente. Sí, sí, sí. Sí. Correcto. Correcto. Perfecto. Ya. Tenía el brazo cansado porque estoy falto de, ejercicio. Mi gente, vamos allá. Eh, le vamos a preparar otra sorpresita para los amigos. <laughs> Otra bomba para que ustedes agarren. Se lo tiren ahí se y se manden corriendo. Para cuando esa cuestión ahí explote, ustedes vayan allá a recoger el oro. Como hacen la mina. Tienen una cuestión ahí, una bomba que preparan. No sé cómo lo hacen ahora, pero antes lo hacían así. Le hacían así. ¡Pum! Y luego iban a recoger oro. ¿Sí? Con esto, nosotros podemos tirárselo sí, podemos tirar esta bomba y combinarlo con el 31. Bien, muchas bendiciones, mi gente. Muchas bendiciones, les, deseo mucha suerte. Amén. Bendiciones también, bendiciones, José. Eh, les deseo mucha suerte. Juegue el que pueda. Y anden siempre con cuidado. Respete al prójimo para que también usted sea respetado. Vamos a ver cualquier cosa le lanzamos otra transmisión. Las personas que no están suscritos a nuestro canal, hágalo, mi gente, porque así nos mantenemos conectados. Berta, ok, Berta, ese es su nombre. Muchas bendiciones también. Eh, los que no están suscritos, suscríbanse, porque así nos mantenemos conectados. ¿Me comprende? Y cualquier cosita que aparezca, como quisimos hacerlo nosotros ya. cuando le dimos 0411, eh, que se lo lanzamos para New York Noche, para esa sola pero no engañan, lo tiran para la nacional noche. ¿Entiendes? Entonces manténgase ahí activo, que nosotros tratamos de hacerlo. Sí, lo tomaremos en cuenta o lo estamos tomando en cuenta, José Abreu. Lo estamos tomando en cuenta. Bien, muchas gracias.